जाओ जाओ मेरे एरिया से मुझे निकालेगा तू क्या सिर्फ नाम का मर्द देखा क्या जो छुप कर पहले यही स्वागत करता हूँ हाँ, दिल्ली कैसे जाऊंगा Hey, रहने तुझे वहाँ नहीं मारूंगा तू तो स्पेशल है ना स्पेशल है स्पेशल है चल चल ठीक तो ए, ये क्या कर रहा है रुकिए